Итак, продолжаем дальнейшую работу эксперимента по укоренению черенков. Я буду использовать 5 разных вариантов. Первый вариант. Берем обыкновенную тряпочку. Теперь я ее намачиваю. Намажу я в дождевой воде, которая у меня заблаговременно была приготовлена еще по осени. Можно сейчас зима и снежную воду растопить. И так же само намочить. Отжимаем ее, чтобы не сильно влажно была. Расправляем. поверхность. Берем обыкновенное э, бумажное полотенце и ложим ее на тряпочку. Для чего? Потом я объясню для чего. Кто досмотрит видео до конца, то будет знать, для чего это полотенце раскладывается. Все, разложим. Полотенце это я не намачиваю. Теперь что мы приступаем? Теперь необходимо необходимые черенки, концы запарафинить. Скипятил воды парафин растопился. Если кто желает, чтобы тонкий слой был парафина, то необходимо горячий парафин сразу, когда как залили, окутывать или омакать данные концы черенков, виноградных или других. Но я подождал, чтобы он чуть остыл, чтобы покрывался парафином толстый слой. Для чего? Чтобы почке было не так легко пробиться через парафин. Ей будет затруднительно. И процесс, по моему эксперименту ранее, продолжается где-то э, с затяжением на от двух до пяти дней. Поэтому мне будет это полезно, чтобы корни дали в свое время более эффективное развитие. Итак, приступаю. Вот парафин я макаю, концы, и в воду холодную сразу. Раз. И концы подрезаю я, как ранее говорил, что вот он, э, какой конец не зеленый, уже успел засохнуть. Подрезаю где-то не более, оставляя 5 миллиметров от узла вот узелочек и 5 миллиметров вставляем. но ну, не более. Можно там 2-3. Делаем срез. Вот сделаем срез, как мы видим. И теперь мы ложим на тряпочку. Это я буду делать 5 сортов винограда и все разные сорта, как они будут давать развитие. Мы будем наблюдать в течение всего цикла развития этих черенков. Следующий, так же самое, парафин, вода. Подрез, подрез делаем между возле 3-5 мм. Заготовим необходимое количество. Теперь надо нам сделать бороздочки. Берем нож. И теперь в этих, которые мы наложили сюда черенку, делаем такой небольшое углубление. Надрез делаю. В среднем беру 3-4 сантиметра от узла корневого. И делаю так по окружности где-то 3-4 ну, местах. Сделали мы такое углубление тоже и положили. И так на всех этих виноградных черенках проделаем такую же самую операцию. Можно это и вилочкой делать, кто как хочет. На этих местах, где мы сделаем надрез, в дальнейшем должен появляться калюс. Так, все, мы эту процедуру сделали. Теперь раскладываем эти черенки друг от друга на определенном расстоянии, разложили, заворачиваем эту ткань, вот так берем на кровать. И вот теперь я скажу, для чего это полотенце. Полотенце, когда мы ложим, корни, которые будут пробиваться из этих мест, где мы сделали ранки на черенке, они будут пробиваться и не так будут пробивать это э, бумажное полотенце. Это я уже делал э, в прошлом году, и мне этот вариант показался более такой благоприятный. Потому что ткань, они быстро вырезаются, они потом, если мы вовремя не снимем, и качок будет большой, то он может просто обломиться. Поэтому полотенце, он, если даже войдет полотенце, то вместе с этим бумажным полотенцем мы его прямо будем делать на высадку. И ничего в этом глубительного не будет. Закрываем этот полотенчик вот так, корневую систему, и теперь тряпочку. И каждый отдельно черенок друг от друга, как бы предотвращаем тканью. Вот так я сейчас разверну, чтобы было более видно. Вот так делаю. Вот второй у меня черенок, первый вот уже все, повернулся полностью, та ткань завернутая. И доходим до второго черенка. Второй черенок тоже должен отдельно изолирован быть от следующего черенка. И это каждый черенок друг от друга изолируем мы тканью. Вот, заворачиваем их. завернули. Этот конец к тебе, чтобы нам не попутать, когда мы будем часто эту сторону, где корневая система придавать, если она будет сухая, придавать влаги, то чтобы нам не попутать, мы вложим здесь какой-то предмет, чтобы нам было отличие, где вверх, а где низ. Вот я вложу сюда вот такую вещичку. И ее заворачиваю так же. И мне будет известно, что там вверх. Все, а так заложим. И теперь это необходимо положить в салофан пакет. Теперь мы знаем, что, где у нас верх, потому что здесь оно помечено, вот оно не вылезло. И мы этот верх ложим к открытой поверхности пакета. Корневая система должна быть за глухой стороне пакета. Завернули. Второй пакет накрываем. Я его не заворачиваю, просто так даю, чтобы пространство, вот как мы видим, я его плотно не прижимаю верхнем пакете, просто, чтобы туда хоть маленечко поступал кислород, чтобы в пакете находящийся черенок не задохнулся. И все. И это мы положим потом в одно место. Все будут в одних и тех же самых условиях. Откладываем. Вот это пока сделали. Второй вариант. Мох. Вот мы наложили сюда мох обыкновенный. Берем толкушку и вот чуть уплотняем. Дождевую воду берем. Заливаем дождевой воды, чтобы мох напитался, как мы видим, почти ровно с самого но все равно больше там. Берем парафин, вода, делаем секатором подрез, делаем бороздование и ставим сюда. Вот поставили. И так все продолжаем делать. Закрываем сверху целлофаном пакет обязательно, чтобы создать там микроклимат, который будет благоприятствовать развитию калюса. Теперь следующий вариант. Очень интересный вариант, нигде я этого не видел. Берем обыкновенную бутылочку, прожигаем здесь отверстие, на низ ложим какой-то, я положу в данном случае марлечку или пинтик, и наверх насыпаем обыкновенную термин. Вот сирлит есть такой, есть и такой. Он влагопоглощающий. Насыпали перлит, Заливаем, опять же, дождевой водой. Это. Первый раз мы проливаем побольше. А в дальнейшем мы сверху не будем воду заливать. Будем воду наливать непосредственно посуду в эту емкость, потому что там есть отверстие. И перлит, как влагопоглощающий, он будет поглощать эту влагу, и влага излишне там не будет находиться. И так же самое делаем на этих червяках, ту же самую процедуру, как и на предыдущих. Парафин, вода, бороздование делаем. И вставляем сюда перлит. Углубляем, чуть-чуть углубляем, чтобы влага доходила до корней. И теперь еще сверху вареничку, чтобы углубление здесь было, засыпаю еще перлитом чуть-чуть. Все. Теперь это все покрыто будет нижняя часть перлите находиться. И посмотрим, что с этого будет. Это третий уже способ. И четвертый. Здесь обыкновенные опилки. Опилки пропарены при температуре где-то около 100 градусов, не меньше. Уплотнил их также, толкушечкой брал, уплотнил. Брал толкушку, уплотнил. Также водой заливаю, дождевой. Заливаю, уплотняю. Там тоже внизу есть отверстие. Опилки тоже имеют свойство влагу поглощать. Посмотрим, что с этого будет. Засыпали опилочки. И ту же самую процедуру проделаем. Парафин, вода, подрез, нанесение рамочек или образование, как сказать, в трех-четырех местах. Я да, окольцовываю чуть-чуть в одном месте для пробы и ставим. И также эти опилки я засыпаю перлитом. Сухим перлитом засыпаю засыпал. Все, вода здесь есть. И теперь эти емкости необходимо также вот, закрыть салфанным пакетом, чтобы создать микроклимат. Закрывайте их. еще один вариант. А это обыкновенная вата. И воды тоже наливаю где-то 5-7 мл поверху ваты. Также, чтобы вата была поплотнее, мы берем та же самую толкушку и толкушку ее придавливаем. Вот. Тогда она будет как бы не так торчать, будет более такая ровненькая. все. И так продолжаем. Парафин, вода в надрез. Также создаем микроклимат, закрываем целлофанным пакетом эти точки. Закрыли. И все. И теперь будет вот они наши. Пять вариантов разных. И теперь этого необходимо поставить, где есть более такие приятные условия, благоприятные условия для развития корней и удержания развития почек. Это есть у кого широкие подоконники и внизу проходит батарея, то лучше ставить в этих местах. Снизу будет подоконник подогреваться от батареи, а сверху будут оставаться почки от окна. И поэтому будет замедлительный процесс идти развития почек и ускорен процесс развития корневой системы. Но так как у меня таких мест нету, поэтому мне придется это ставить, выискивая это место. И сейчас мы определимся с этим местом. Вот определенно я нашел такое место. У меня небольшое окошко есть здесь. Здесь снизу проходит у меня труба. Вот как мы видим, труба проходит снизу тут подоконничек. И я поставил градусник. Вот мы видим, у меня здесь на подоконнике около 27 градусов тепла. То, что необходимо. Снизу будет идти тепло, а сверху будет идти прохлада. Поэтому, чтобы сверху затемнить чуть-чуть теплочки, я так взял газетку, затемнил, тот пакет, который у меня завернутый, тряпочку, его положил горизонтально. В горизонтальном положении почки не так быстро будет развиваться, как в Тоже положу здесь и одну сторону, которая с почками, мы ее также разворачиваем к окошку, а другую сюда. Вот так я разверну ее. Так окошко будет попрохладнее, там где почки, а где корневая система, она будет находиться теплее. Теперь будем только смотреть за уровнем воды. Вот мы видим здесь вода, а здесь перлит. Вода этой как будет поглощена литр если будет мало, мы сюда будем подливать эту воду. В опилках так же самое. Вот я подлил, видим, уже уровень воды там очень маленький. И мы будем наблюдать за этим уровнем воды. И не надо сверху ни раскрывать, ни подливать, ничего. Это всего наш эксперимент. И мы будем проверять разные варианты, более благоприятные развитию корневой системы на черенках винограда или других. Теперь будем ждать. Это самое раньше, когда я загляну, это где-то 12-14 дней, когда пройдет. Раньше нет смысла заглядывать на корневую систему. Раньше они все равно не дадут никакого развития. Итак, итог будем ждать через две недели, что у нас появится. Я тоже сниму по этому процессу видео и будем мы наблюдать, за дальнейшем развитии корневой системы на тех или иных э, черенках. У меня здесь разных 5 сортов и посмотрим, как они будут развиваться. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает быть в первом курсе всех моих событий на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаем успеха и удачи. Всего доброго. До свидания.